嗯，把腿先翘起来。嗯，对对对。哎呀，不用紧张，放松放松放松，我就试一下你的膝跳反射。 Zapatero. ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? <laughs> Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué, qué opina usted? de- ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de, lo- y de los, de, los, de los ayuntamientos de la isla? Clapham cheats. <laughs> Clapham cheats. Bonjour. Серго, а ты зачем учишь французский? вообще? Как зачем, братан? Ты видел по Жерару Депардье по всей стране пятикомнатные квартиры бесплатно дарят? Ты думаешь, это потому, что он французский знает, да? Ну да. А иначе нахуя? Я другого объяснения не нахожу, братан. Да это все хуйня. Братан, прикинь, мне машину в кредит не одобрили. Фу ты, ёб твою мать. А ты что, кредит хотел взять? Ну да. И не дали, да? И не дали. Фу ты, ёб твою мать, а. И вряд ли дадут, да? Да, и вряд ли дадут. Фу ты, ёб твою мать. И что, теперь вообще шанса нет больше взять? Да, и нет шанса больше взять ее. Тут ты, ёб твою мать, а. Почему ты как долбоеб все время тут, ёб твою мать, делаешь? Потому что я не знаю, как тебя еще поддержать. А ты тему разговора не меняешь, поэтому я так делаю. Тут, ёб твою мать, говорю. Тут, ёб твою мать, не хуй, что меня поддержит, блядь. На ногу мне плюнул. А? Ты еще! Na mi nepšila na pal, silna pa kusal, Бежала мне садил, прямо щепа мне промзил, Щепа стала как трамвай, прямо уф вай вай Эй, ты пчелка, ты дебил? Лучше псиськи укусил Я не боюсь конца Это раз не шутка была? Продолжайте. Ребят, давайте еще разочек и начнем. Я не боюсь конца. Конец не так страшен, как я его себе представляла. Но я боюсь склониться перед концом. Виолетта, я не хочу, чтобы ты склонялась перед концом. Конец ждет нас всех. телки мне в одноклассниках пишут, а у меня интернета нет, прикинь. Алло, братан, ты не в курсе, как включить интернет? А, зайди в настройки. Зачем настройку? Без лишних вопросов, просто зайди в настройки. Хорошо. Все, братан, я зашел, что дальше? Видишь рабочий стол с инструментами? Да, вижу. На нем зеленая папка. Ну, вижу. Нажми на нее. Нажал. Ты что, рукой нажал? Обомет жопой, бля, конечно рукой. Просто возьми мышку. Бля, где я тебе мышку возьму? Да там должна быть, ищи. Да, вижу. Мышкой нажми на зеленую папку. Жму. Нет интернета, братан. Вот я мышкой жму, но ну нет интернета. Видишь окно рядом с рабочим столом? Да, вижу. Просто зайди в него. Ты чё гонишь тут третий этаж? Я убьюсь. Слушай, если хочешь интернет, зайди в окно. Слушай, я так сильно интернет не хочу.